אותי מהבית ספר, היה גשם מטורף בדרך. אמנם עכשיו אני נראה די יבש, יש גם תאורה טבעית שזורחת מפה וכאילו שמש יחסית, אבל מלפני חמש דקות זה ממש לא היה ככה. שתבינו דבר מאוד פשוט, אני נראה אולי עכשיו יבש, אבל תסתכלו על זה. וואו! פה נראה יחס יבש, פה אני ספוג. רואים את זה? זה לא טוב. שנייה מחליף בגדים. אוקיי, אז כן, החלפתי חולצה, החלפתי ג'ינס. בואו נמשיך ביום. מכירים את הרגע הזה שאתם ממש רעבים, ואז מכינים את, לכם את מה שאתם הכי אוהבים לאכול? אז כן, זה הרגע הזה. אוקיי, אז כן, הרגע הבנתי ש... אה, נו, המפגש של שחר סויקס ב-29 אה, לשתי... כן, לחודש. נכון, גיליתי איפה הוא יהיה, כאילו, הנה הפרטים, אני יודע שזה לא בפוקוס. לכו תראו את הסרטון של שחר, הוא נמצא ממש פה, ותדעו. וואי, אני אעשה מפגש בתוך המפגש של שחר. מקסים אני. אין, קהילת היוטיוב הישראלית תמיד עוזרים אחת לשנייה. אוקיי, אז אני פה בסרט מואנה עם אח שלי הקטן. אמ, כן, אני פה ב... כן, כן, אחר כך. אוקיי, אז יש פה מלא אנשים שבעצם כנראה אמ, מחכים להשקה של... בקיצור, הם מחכים להשקה אמ, של סטארו 8, אני לא בדיוק זוכרת, בואו ננסה את עצמו. ונתראה כשנתראה פחות או יותר.